ご紹介いただきました横浜 K1 グルームでございます皆様こんにちは横浜よさこい祭りにようこそおいでくださいました今日明日とたくさんの素晴らしいチームが、えー、演舞をざいますどうぞ皆様も一緒に楽しんでくださいよろしくお願いいたしますさあ今年の踊りは 大きな笑いから始まります平和ドリーム2010笑顔の花咲かせます 皆さんありがとうございました